My za to nemůžeme, že nám nedáte práci Že žijeme ze státu a máme v tom práce Yeah, aha uh -huh. Protože jsem černý, nemůžu se na práci, nemám ani floka, nemám žádnou šanci, málo štěných lidí žije ze státu. Mnohokrát byli u cíle, ale vy jste dostali ke startu. Máma s tátou mají černou barvu pleti, chodí do práce a starají se o svý děti. Jo, máte pravdu, málo takových lidí existuje, ale většina z nich chodí do práce a pracuje. Proč házíte všechny do jednoho pytle? My nejsme všichni stejně vy svině bídné. Proč házíte všechny do jednoho pytle? My nejsme všichni stejně vy svině bídné. My za to nemůžeme, že nám nedáte práci že žijeme ze státu a máme v tom práce. My za to nemůžeme, že nám nedáte práci, že žijeme ze státu a máme v tom práce.